Artık oranın ne olduğuna dair temel bir bilgiye sahip olduğumuza göre bakalım daha zor problemler çözebilecek miyiz? Sorumuz şöyle, bir sınıfımız var, içinde de 55 tane öğrencimiz var. Erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranı da 4 bölü 7. Erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranını 1 bölü 2 yapmak için kaç kız öğrenciye ihtiyacımız var? Soru bu. 1 bölü 2 olacak. Bu erkeklerin kızlara oranı olmalı. Yani şu an her 4 erkek öğrenci için 7 kız öğrencimiz var. Her erkek öğrenciye 2 kız öğrenci düşmesi için sınıfa birkaç tane kız almak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle toplam öğrenci sayısını biliyoruz. Ayrıca oranı da biliyoruz. Yani bu bilgiler şu an sınıfımızda kaç kız, kaç erkek öğrenci olduğunu bulmamızı sağlayabilir. Şu anki oranımız 4 bölü 7. Yani erkeklerin kızlara oranı 4 bölü 7. Peki bu ne anlama geliyor? Bu demektir ki her 11 öğrenciden 4'ü erkek, 7'si kız. Erkeklerin kızlara oranının bize anlattığı şey bu. O zaman bu sınıfı gruplara ayırabiliriz. Her 11'li grupta 4 erkek, 7 kız öğrenci olacak. Oranın anlattığı şey bu. Eğer bu sınıfı bir şekilde 11'li gruplara ayırırsam, her grupta 4 erkek ve 7 kız öğrenci olacak. Peki kaç tane 11'li grubumuz olabilir? Toplam 55 öğrencimiz var. Bu öğrencileri 11'erli gruplara ayıracağız ve her gruptaki kız sayısı ve erkek sayısı diğer gruplardaki kız ve erkek sayılarına eşit olacak. Sınıfı her birinde 11 öğrenci olacak şekilde gruplara ayıracağız. Peki, her birinde 11 öğrenci bulunan kaç gruba ayırabiliriz? Bu sınıfı 11'erli 5 gruba ayırabiliriz. Bunu daha önce yapmıştık. Her grupta şimdi 4 erkek, 7 kız var ve 5 grubumuz var. Her birinde 4 erkek olan 5 grup. Yani 4 çarpı 5 eşittir 20 erkek öğrencimiz var. Ve 5 grupta 7'şer kız var. Kızlar için de 5 çarpı 7 eşittir 35. Yani kızların sayısı da sınıftaki kızların sayısı da 35'miş. 20 artı 35 de eşittir 55. 20 bölü 35 de 4 bölü 7'ye eşittir. Yani işlemimiz doğru. Şu anda elimizdeki bilgi bu. Sonra bu oranı değiştirmek için sınıfa birkaç kız öğrenci alacağız. Şimdi bunu yapalım. 20 erkek öğrencimiz ve 35 kız öğrencimiz var. Bunları bulduk. Sınıfa birkaç kız öğrenci gelecek ve bu kız öğrenciler geldiğinde sınıftaki erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranı 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2. Elimde bir bilinmeyenli bir denklemim var. Bakalım nasıl çözeceğim. Aslında çok kolay. Neredeyse aklınızdan bile hesaplayabilirsiniz. Şimdi 1'e 2 bir oran istiyoruz. 1'e 2 ise 20'ye kaç olur? 1, 2'nin yarısıdır. 20 de 40'ın yarısıdır, değil mi? O zaman 40'tır diyebilirsiniz. Yani k 5'e eşittir. Aklınızdan bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer cebirsel olarak yapmak istiyorsanız, çapraz çarpım yapabiliriz. 35 artı k çarpı 1 bulursunuz. 35 artı k çarpı 1, 2 çarpı 20'ye. Yani aynen aklımızdan yaptığımız gibi. 40'a eşit olmalıdır. Bu 40 olmalıdır dedik. İki taraftan da 35 çıkarırsak, k 5'e eşit olur. Yani eğer sınıfa 5 kız öğrenci gelirse sınıfta 40 kız olur ve sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı da sabit. 20 erkek öğrenci var, 20'nin 40 oranı da 1 bölü 2 eşittir. Böylece problemimizi çözmüş olduk.